Bueno, estamos en la ciudad de Nueva York y estamos descubriendo cosas que se puede, que se puede hacer en la ciudad de Nueva York. La magnífica ciudad de Nueva York, Muchas cosas. Puedes ir a la ciudad de la Libertad. puedes ir al Metropolitan Museum. Puedes ir al Museo de Historia Natural. Puedes ir al MoMA. o meterte en una tienda de disfraces cuando no tienes nada que hacer. O puedes hacer... Hay muchas cosas que hacer en Nueva York, porque en realidad todos los sitios pueden ser una mierda. La verdad es que lo importante donde sea que vayas es ser creativo, no dejarte... <laughs> Solo ponle un poco de imaginación. Just relax. Ah porque la vida es lo que uno quiere que sea.